呃，大家好，然后今天我们要跟大家讲的一款呢，是我们自己的一个产品图瑶。图瑶呢是一款就是基于小程序帮助商户进行推广引流，然后以及场景营销的这么一个产品。然后今天我们大概的讲解呢是会分三个步骤，第一个的话是我们项目背景的一个介绍，第二点是我们公司，第三点的话就是我们产品一个展示这一块。 首先，第一点的话是项目背景，就是我们现在大家也都知道，所有的企业都是在说发展新零售。那么，新零售到底是什么？然后，作为实力还不够强劲的我们的中小零售商户，该如何去发展新零售呢？我们可以就说，这边先简单给大家看一下，这是。 现在的一个市场环境，大家也都知道，由于电商冲击的这一块，我们线下的实体业，尤其是服装以及食品这一块，可能受到的冲击是最大的。许多线下的用户开始逐渐的转为线上，导致线下用户越来越少，那么流量的获取也就越来越难。这对于我们线下的一个经营者来说，是一个很大的一个困难。 哦，大家看一看一下，我这边呢是把线下的几个问题给大家列一下，大家可以看一下自己有没有这种问题在。第一个的话就是获客成本高，刚刚我们也已经提到了，就是线下的用户逐渐的往线上走，那么线下用户的人数就在减少，然后我们线下门店呢，门店还是一样，当我们线下门店数不变，然后我们线下用户在减少的情况下。 我们门店获客成本，那么就会在增高。复购的话，是指商户很难就是说建立对品牌的一个忠诚度这一块。然后还有就是，有些商户可能也已经意识到自己想要更多的去往线上这块发展，但是当你想要发展线上的时候呢，自身实力可能。 够那么雄厚，需要去找第三方的一个机构去代做的时候，这时候价格可能会比较高，小店这块的一个承受压力可能也就会比较大一些。接下来呢，我们是对现在的一个消费者一个简单的一个分析，因为我们现在的消费者其实他是具有一定的购买欲望，同时呢，他的消费能力也是够的，但是为什么我们很难吸引到消费这这一块？ 这就要求我们的商户要更多的去打造自己的一个品牌的一个特色，不断的去了解消费者的一个需求，然后去满足他们的一个需求。那么我们该如何去做到吸引消费者，让消费者进店，让消费者不断的在自己店铺进行购买呢？接下来我们就带着这些问题来进入我们今天的一个介绍这一块，大家可以看一下。 这个呢是我们公司的一个简单介绍。我们公司是一家就是基于蓝牙 b a c o n 技术，呃，那这个技术是用于什么呢？这个主要就是通过蓝牙技术，然后进行精准定位，进行线上互动的这么一个过程。我们能够给到商户的呢，主要第一点就是说数字营销，主要就是说通过将线上和线下的场景进行一个整合，帮助商户。 全方位的进行一个营销活动，然后第二个的话就是一个品牌推广，建立用户和品牌之间的一个联系。因为当商户进行红包或者说卡券派发的过程，那么这个就是一次有效的一个品牌曝光，可以让消费者更多的去了解到我们的一个品牌。接下来我们要讲的呢是我们的产品。 大家可以看一下图中的这个小盒子，这个就是我们的一个产品，它大概的一个覆盖范围是三十到五十米，基本上小店的所有范围都是可以全覆盖的。那么，如何去通过这么一个产品，去更多的进行品牌曝光，或者说更多的和用户进行一些互动呢？当当一个用户来到了我们的门店。 他该如何去通过我们的产品和商户进行更多的一个联系？首先，第一点的话就是和我们合作的所有商户都会拥有一个店铺定制化的海报，用户可能就说会被这个海报吸引，那么用户他就会打开自己的手机微信，通过摇一摇或者说扫码进入商户的一个小程序。这个只要他点击进入，那么这个就是一个引流的一个过程。 当用户点击之后呢，在摇摇的界面，它可以领取一个红包或者说卡券优惠。这个优惠的话，用户可以直接在线下门店进行一个核销，或者说当用户回家之后，也可以在线上进行一个下单。然后这个的话，就是我们营销的一个全过程，用户通过线下一个引流，然后到达线上一个互动，以及最后线上线下均可进行交易的这么一个营销过程。 那么这里面可能说还会再存在一部分，有些用户可能他领取了优惠，但是他没有进行下单。那么这一部分的用户，我们该如何进行的一个维护呢？只要是说用户点击进入了小程序之后，那么就是和商户进行了一个互动。之后如果是说商户有一些其他的一些红包或者说卡券以及更多的一个活动，那么都会精准推送到这个用户的手机上。 也可以帮助商户更好的进行一个引流，那么这一块的转化率肯定也是会比较高的。接下来要说的呢，就是我们这边的一个产品优势。呃，刚刚我们已经提到了，我们主要基于的话是蓝牙 beacon 技术这一块。那么这个技术呢，它主要的话就是说帮助商户进行一个精准引流，然后互动这一块。 第二个的话是我们的一个价格优势，价格呃，因为现在市面上其实也会有其他的企业在进行小程序店铺或者说这种的，但是他们的价格可能来说会相对比较高，然后我们这边是能给出市场价三折，具体的价格的话大家可以和我们这边工作人员联系一下，然后后面的话就是说定制化服务，因为所有和我们合作的一个商户都可以。 获得一套店铺定制的一个海报，或者说后续需要对小程序店铺进行装修，或者说其他更多商品主图，或者说其他一些需求，都是可以进行定制化服务的这一块。然后最后这一张图呢，就是我们现在产品的一个铺设的一个范围。我们现在说，在全国不同的城市也会在投放我们的商品。 当然，这个只是说目前的一个一个情况，因为我们现在还在不断开拓全国的其他城市。后续的话，我们也会对代理这一块然后进行开放。大家如果有意向的话，可以就是扫描屏幕下方的二维码和我们这边联系。然后今天讲的呢，大概就是这些，谢谢。